Nu, Impuls tur paskaidrot cilvēkam. Cilvēkam jātiek visu laikās problēmas ar, ar ēdamnieku priekšēdu. Uh -huh. Kādas problēmas? Kurš nu, laiž durvis ārā, no tā citas pilnīgi cilvēkiem. Katru dienu viņu tagad nāk. Mēs esam izrakstījis divas, divas piekojumus visu laiku nāca tikai, ka šodien pat neatnāca, tad, kad um, eh, iebrauc viens buss ar cilvēkiem pilns un neatbrauc policija un palīdzēja. Gribu pateikt mums. Es jums pateikšu, kas notika. Viņš, šis cilvēks, ar kur, kas sāka runāt. Jā. Viņš sāka uzdot notik, notik konkrēts jautājums, bija skaidrs, ka viņš ir lietas kursā par, mm -hmm. par to konfliktu, kas notiek tur, ja? Es nopriecājos, bet izrādījās, ka viņš tieši otrādi varbūt viņš pašvaldības policija nodala šo izsaukumu, jo eh, mums nebija saņemts šāds izsaukums. Bet es... Jūs 110 jūs runājat ar eh, Rīgas reģionu, reģionu pārvaldes eh, operatīvu vadības grupu. Kā man zvanīt, vai tie jūs? Es esmu šeit iesniedzis visus. jūsu meita vai kā? Nē, nē, nē. Vai blakus dzīvokļi? Bet viņš neiet tiesas ceļā, viņš atbild uz atvaļu, ja? Aha. A jūs esat kamiencam? Nē, es esmu māmās, esmu mums līguma. Bet jūs dzīvojat kādā dzīvokli, tā ir dzīvokli, kuru viņš, kuru, tā ir dzīvokli, kuru viņš vēlās atbūt atpakaļ. Jā. Es nebiju saņēmis šo visu. Ko jūs man ieteiktu darīt? Jo, jo viņai būtiski tur ir minūtes. Ir skaidrs, tagad jau viss atvērts. Nu, kā es jums tagad varu kaut ko ieteikt, jo es neredzēju ne jūsu tur kaut kādu īres līgumu. Nezinu, ne, nu, līdus, nezinu tā cilvēka viedokli, kāpēc viņš tur laušana. Vai jūs tur maksājat, nemaksājat? Nu, kā es jums tagad varu uzreiz uz sitienu izteikt savu viedokli? Tur ir nē, ne nu tādā ziņā, es jums tādu viedokli neprasu, kur ir bijuši pirms tam vairākas politikas brigādes, un nu viņiem pateikt, ka tiesas ceļā jārisina jautājums. Tāpat var nodarboties nebrīdis, ja? Bet viņi to neņem pieļā, un viņi nāk katru dienu un griež vaļā durvis. Nu jau ir palikusi burtiskie... Eh, A, ko mēs viņam griež vaļā? Ar nu, zēķiem? Nu, visas atslēgas, jā. Nu, septiņus Un nu jau visas durvis ir saurktas, un, un tur burtiski uz puņķiem viena atslēga turās, Un nu, tā man ziņas slimā meita šito visu dabūna piedzīvot, jā, ja? kas tur dzīvo. Un, un tagad viņi tur vispār nelaiž nevienu iekšā. Un, nelaiž tad, iekšā, kur dzīvokļi vai jā, kapitālā? dzīvokļi. Nē, nu man meita tur iekšā iestājas, mm -hmm. iestājas, baidās un visu. Un, <clears throat> un vienkārši es, es jūtu, kad uh, tā pašvaldības policija jau ir izlēmusi mums nepalīdzēt. Un atļaut viņiem ienākt iekšā, izmest man neiet ārā un uz mājas. Jo, jo tad, kad es ar viņiem runāju, viņi vienkārši vispār eh, redzēt neatbrauc. Un ļoti konkrēts jautājums sāk uzdot akūtā situācijā. Pa telefonu. Mums nu, ir, kas viņi arī ir es saku, ka parasti mums reģiona pārvalde dod izsaukumus. Viņi, mums, viņi saņem izsaukumus, zvana mums, ja tā ir mūsu teritorijā, un mēs tad braucam. Mēs neesam saņēmuši izsaukumu šodien uz turienes. Bet, eh, Kam viņi ir nodevuši to izsaukumu? Es, nezinu, es pieļauju, ka pašvaldības policija. Citās dienās jūs varat redzēt? Nu, to es paskatīšu. Nu, šitas ir sākās kaut kādā 21. 21. pēc tam 23. pēc tam 24. 25. 1, 23, 24, 25. Visas tās dienas. Nu, es saku, šogad nebija izsaukuma uz Turīni. Kāda vēl bija? 21, 23. Можем что? redzot, tad nē, tad droši vien pašvaldībā. Kā man, kā man, kā es varētu uh, sakārtot šo lietu, lai katru reizi nav no citas, kā uh, cita kanta var izbraukt, vai mm, kaut ko darīt tajā jomā? Jo šobrīd tiešām vien pat neatkārt. Uh, Kurš var ieteikt zvanīt vēlreiz? šeit divus ieslēgumus. Pastu jūs saņemsiet paziņojumu no policijas par pieņemtu lēmumu. Es vēl nesen saņemu vienu paziņojumu. Tad gaidu. Tas ir mēnešu laikā, jā? Nē, man kāds Parasti jāgrāk tur. Man kāds teica, ka man vajadzētu atnākt uh, pirmdien šeit ar šitiem te vārds pie jums nes. Rīga funkcionē. Tas ir pašvaldības lokcija, jā? Laikam, jā. Jums nav tad izpildījums jautājums. Kas jums teica, tu atnest līgumus un iestādīšu visu? Un viņš arī teica. Kā jums ir viņš to teica? Vakar. Vakar, kad viņi bija iekšā pie manas neicis. Kad jūs izsauc policiju, jā? Viss bija saurpts, jā. Nu, viņš tur ir. Kādā formā viņš bija zilā vai, vai zaļā? Es tur nebiju, man meita. Un viņš man pa telefonu. Viņš, viņš, viņš ir no pašvaldības policijas vai valsts policijas? Varbūt viņš ir no pašvaldības policijas. Nu, acīm redzot. Ko, ar ko tu man tur tu kontaktu? kontaktu? Nu, Parunājiet ar meitu un lai viņi jums pateiktu, tad, tad kas viņi to teica un, un, un uz kurieni nest. Pat sakot, eh, es gribētu tagad atstāt jums tos līgumus, jā. Ja? Es nezinu, kam es jums atstāšu. Un tad es tam Ralfam arī aizsūtīšu, viņš man iedod to savu ēpastu. Bet... Eh, vienkārši, ja lieta ir pašvaldības policija, tad nu, nav vienkārši mums atstāt līgumus. Jo tā ir cita instance, un tad viņiem jānodot pašvaldības policija. Mēs esam valsts Bet policija. Bet lieta ir arī pie jums, jo es divreiz jums esmu at, at, atnesusi savus papīrus iesniegumus šeit. Pie kāda inspektora? pie kāda inspektors vienkārši viņus šeit atstāja? Uz mm, durvis satikām un uzdevām paņemt pretīm. Un tas Ralfs arī teica, ka man vajag nākt uz šejienu un atmest kaut ko tā prieka kopiju. Un ka pirmdien būšot kaut kur, kaut vajag ierasties kaut kur. Jūs nevarat Ralfam aizsūtīt kaut kādu vēstuli un lūgumu tur, lai viņš pats uzraksta, uz kurien mums Jānis Ligons. Lai viņš uzraksta un tad uz turienu arī vērtasiet. Viņš kādu iegatē atstāt, viņš pēc tam Rals, es, es domāju, ka Rals ir no pašvaldības policijas. Viņš mums pateiks, ka Jānis uz pašvaldības policiju. Nu, tad es neredzu nekādas iegas mums te atstāt dokumentus un pēc tam nāk pakaļ dokumenti un es tos turienu. Nē, mēs vienkārši negrib vēlreiz šeit nav. Es domāju, ja tas atnākusies, jau atnesu šeit divus, četri divi papīri no manis jau. Man zinu, redzot, mums vajag to ja vajadzēs, tad jūs taču tur savu telefonu atstājat. Nu, tad jums piezvanīs un paprasīs, lai jūs tur piestudītu tos līdzekļus. Nu, skaidrs, tad tepat nevar dokumentus